Siamo qui, Ben, dove siamo sempre stati, a fare ricerca e sviluppo. Dalla per i lavoratori! Ora tocca a noi, Ben. Tredici, quattordici, quindici. Sedici, diciassette, diciotto. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 68, 69, 70, 71, 72.

E allora perché trasferisci l'attività negli Stati Uniti e in Asia? Voi italiani costate troppo! Ma se costiamo il 35% in meno dei tedeschi e dei francesi e il 40% in meno degli americani. Gli altri sono più bravi di voi. Davvero? Eppure nel tempo abbiamo dimostrato il nostro valore. Ci sono lì a testimoniarlo più di 150 clienti in tutto il mondo anche con reti molto grandi, con migliaia di apparati di comunicazione. Allora Ben Tana per bene nascosto dietro al suo dito.